lagi di SPL Channel Channelnya para pencinta audio dan SPL lovers Oke, gimana kabarnya? Pecinta audio dan SPL lovers uh, Semoga baik-baik saja dan semoga diberikan kesehatan untuk keluarga tercinta dan teman-teman tercinta Oke, di video sebelumnya kita sudah mereview tentang kabel snack di tipe CSA dan untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu CSB nah ini tipe kedua dari kabel snack di SPL Audio nanti kita akan membandingkan apa saja perbedaan di antara CSB dan CSA ini ya teman-teman oke langsung saja jangan kemana-mana tetap tonton terus di SPL channel ya inilah kabel CSB 04 dan ini CSB 08 uh, untuk warna di kabel snack ini ada dua yaitu yang ini deep blue atau biru tua dan yang kemarin saya CSA ada hitam jadi ada dua warna yaitu deep blue sama hitam kemudian kita ukur diameter dari CS B4 untuk CS B4 ini berukuran saya fokuskan dulu berukuran 1,5 cm jadi untuk dijadikan milimeter yaitu 15 mm oke ini teman-teman dan untuk CSB 8 kita ukur diameternya ini 1,8 cm ya jadi kalau dikonversikan atau dijadikan milimeter menjadi 18 milimeter sangat tebal dibandingkan CSA untuk diameternya oke sudah inilah tampak dalamnya untuk CSB 08 dan dalamnya CSB 04 Oke, sangat padat ya. Kemudian untuk bahan dari kabel SPL, kabel snack CSB dan CSA kemarin sama, yaitu menggunakan bahan isolatornya yaitu berkolaborasi dari Amerika yaitu FUHE PE yang tahan lama juga kuat dan kelebihannya yaitu lentur nah itulah kelebihan dari bahan di kabel SPL audio jadi lebih lentur oke kita akan melupas di bagian dalam CSB 04 dan CSB 08 apakah sama persis dengan CSA oke tunggu ya Nah, inilah tampak dalam dari CSB. Oke, kita ukur di tiap channel di dalamnya kabel CSB. Ini berukuran kurang lebih 4 mili ya. Ini di sini 0,4 cm. 4 mili untuk ukuran dalam dari kabel CSB 04 maupun 08 kemudian untuk diameter kabel dalamnya yaitu plus ini menunjukkan 1 mili teman-teman kelihatan itu 1 mili untuk plus kemudian dimen juga 1 mili kemudian untuk ground di CSB sama juga 1 mili teman-teman bisa lihat nah itu 1 mili oke kemudian di samping itu ada kabel number di setiap channel kabel untuk memudahkan kita setting di mixer atau di snack atau di mikrofon jadi udah ada tandanya untuk nomor 2 dibuat keyboard untuk nomor 3 dibuat vokal nah, ini ada tandanya sesuai dengan banyaknya kabel di CSB 8 ada 1 sampai 8, di CSB 4 ada 1 sampai 4. Kemudian untuk di serabut plus ini ini berukuran 0,1 ya. 0,1 mm. Jadi sehingga untuk pengaruh suara semakin detail ya. Jadi ini semakin kecil semakin detail suara yang dihasilkan ini ukuran 0,1 kali 40 jadi di plus ini ada 40 serabut berukuran 0,1 kemudian di ground ini juga 0,1 berjumlah kurang lebih 60 serabut nah ini nih lah seperti ah, rambut ya tipis-tipis ya ini ya jadi sampai 60 serabut kemudian ini yang istimewa ya teman-teman ini groundnya ini di bagian luar jadi melilit bagian plus minnya jadi plus minnya terlindungi juga ada aluminium foil nah kalau CSA ini groundnya berdiri sendiri jadi mengikuti plus minnya lah tidak melindungi plus min kalau ini melindungi plus min seperti di kabel mic jadi ada ground kemudian di dalamnya ada plus minus nah ini mikron ini itulah keunggulan dari SPL kabel snack di tipe CSB oke kita habis gini coba solder ya di CSB jangan kemana-mana tetap di SPL channel oke sekarang kita coba untuk menyolder ini saya pakai timah biasa timah yang beredar di pasaran kemudian ini pakai solder tetap 40 watt oke kita coba ya sangat apa ini menyatu dengan timah nah. Nah. oke teman-teman bisa lihat karena apa di semua tembaga SPL audio ini tembaga murni ya jadi sangat bersahabat dengan timah jadi nggak malu-malu dengan timah <laughs> sangat mudah untuk disolder untuk ground juga nah, bisa meresap lebih cepat nah teman-teman bisa lihat kan isolatornya juga cukup kuat karena dibuat dengan bahan FUHEPE e. jadi sehingga cukup kuat dan juga tahan terhadap panas. Oke, sudah. Teman-teman bisa lihat. Itulah hasil akhir kita solder. Oke, kita lihat lebih lengkap spesifikasi dari kabel CSB itulah tadi kita sudah review di kabel CSB uh, eh, untuk kelebihan dari kabel CSB dibandingkan kabel CSA CSB dia cukup tebal dan lebih tebal dari CSA kemudian di CSB juga di per channelnya juga lebih tebal dari CSA Ah, kemudian di bagian ground ini mirip seperti kabel mic jadi lebih kuat dibandingkan kabel CSA karena kenapa di kabel CSB ini groundnya ini melilit di antara plus dan min jadi plus dan min di bawahnya jadi groundnya melilit ini yang enggak ada di kabel snake manapun JSA ini serabutnya berdiri sendiri kemudian juga ada aluminium foil untuk tarikan panjang pun tidak masalah oke itulah tadi perbandingan dari JSP dan JSA dan untuk saran saya eh, kalau ingin teman-teman ingin tarikan lebih panjang lebih baik milih JSP nah, untuk 80 meter atau 100 meter pun silakan kemudian untuk tarikan yang pendek tidak terlalu panjang seumpama untuk uh, kabel snack drum kemudian untuk uh, tarikan 15 meter 25 meter pilihlah JSA jadi kita juga E, melihat harga kan harganya lebih terjangkau yang CSA oke okay. itulah review dari saya dari mulai video sebelumnya CSA dan sekarang ini CSB tergantung kebutuhan teman-teman untuk memilih kabel snack oke okay. saya rasa pertemuan untuk membahas kabel snack ini sudah cukup mohon maaf kalau ada salah-salah kata eh, kemudian jangan lupa untuk subscribe SPL channel kemudian juga like-nya jangan lupa kemudian isi kolom komentar atau kritik dan saran teman-teman silakan untuk kemajuan di SPL channel oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam SPL Audio Indonesia.